stuck in the mountain You try to go up, you try to go down You turn around to face a wall So you can reach yourself, realize Ahoj, vítejte na Checkvestry, poslední prázdninové konou, který je věnovaný úžasnému seriálu My Little Pony. Pojďme se podívat dovnitř, jak si to všichni užívají. We're alone Together cause we all share the very same cry Tak na tuhle chvíli jsme čekali dost dlouho, tak doufejme, že to bude stát za to. Rainbow Dash. Rizalis. Foto finish. Octavie. Lidi jsou fantastický, seznámila jsem se ze strašnou spoustou lidí môžem povedať, že na mojom zozname veci, čo som chcel v živote spraviť, si dám ďalšiu paličku. Lady, lady, lady, lady, lady, lady. we are all going to die. No, I'm kidding. It's gonna be fine. <laughs>